Bueno, eh, bideo honetan ikusiko dugu eh, aurrekoa esan bezala, aurrekoa bidean esan bezala, puntuazioak nola kudeatu ditzakegun. Baina hori baino lehenago ikusiko dugu arazotxo bat hemen ikusten duguna, bale? Eh, Ikustu zuen asteroideak zeran atzetik daude, bale? Ez dugu kontrolatu oraindik nola ikusten dien elementuak. Ze ikusten den aurretik eta atzetik. Nik esartu duala, pues kasualidades dena primeran junda, baina gerta daiteke ez, ez izate horrela. Orduan, e, esan dugu bi dimensioko jokua dala, isa ardatza horizontala dala eta i ardatza vertikala, baina sakonera ere definitzen da z ardatzarekin, bale? Hemen ikuste duzu 0 jarri dugula, toki guztietan 0 da, ez? E, e, e balio, oza, zean guztietan 0 da, baina guk jarri dezakegu e, eh, 0 ez den balio bat, bale? balio positiboa baldin bada edo negatiboa baldin bada hau besan da minus bat, ez? Osea, geroz eta txikiagoa orduan eta gertuago egonga da gure gure gandik. Orduan, berez, e, asteroide guztien kokapena, bueno, 0 0 utzi dezakegu nei baldin mozu, baina kontrolatzeko e, beste elementuak nun dauden egin beharko genukena da e, jarri adibidez hasi hasieran e, elementu ber, e, eh, zelan die, mendi hauek, eh mountains, por cierto, ez dago ordenatuta, mountains, bai? Jarri dezakegu bat, o bargatu, minus bat, aurre aurrean egoteko, bale? Osa, lehenengo lerroa minus baten jarri, jokalaria eta asteroideak zeron, eta gero ja, bigarren mendikatea jarri dezakegu baten, hone esarduratu desagertzen dielako, ez? Fondoago egongo dan, 0 baino aratago dauena. Bat, bigarren mendikateak iru, osa bi, barkatu, bueno, iru jarri dezakezu, eh? asola balioa bera, bai? Eh, bueno. Orden apurtxo bat mantentzeko, bi, eta izarrak, irun jarriko ditugu vale? Bueno, besterik gabe. E, Z ardatzarekin ordenatu egitezkela e, eh, objektuak, vale? Behar den bezala agertzeko. Bueno, ba, bideo tutorial honetan ikasiko dugu nola e, kontrolatu puntuazioa. Eta puntuazio kontrolatzeko e, egingo duguna da e, sortuko dugu objektu bat ez daukana presentzia fisikorik ikusten ez dena. Vale? Hori Unityen egiten da sortuz e, empty bat, vale? Hemen e, hierarkian klikatzen bali mozue, daukazu create empty, Vale? Eta dituko diogu asteroid counter, vale? Zenbatuko dituna. Ez du importa egia esateko nun dagoen, vale? 000 jarriko egun momentuz, baina bai izan beharko du e, gauza bat dala trigger bat, ez? Lehen, eh, bueno, lehen izan bezala, E, kasu honetan estatikoa da, ez da mugituko, orduan estatik jarri dezakegu, eta gehituko diogu kasu honetan collider bat izango dela e, eh, box collider BD. Bale? Hemenxe laukitxo hau ikusten duzuela. Definitu dezakezu eta maina, isardatzen, handiago edo txikiago egin, egizateko isardatzen ez daigu inporta, baina isardatzen izango da pantalla osoa. Bale? De hecho, dia, ze aski. E, kasu honetan, vale? Eta zabalera, pues, 0,8 jarriko dugu. Vale? Eta objektua eramango dugu pantailaren izkinara, vale? Minus e, bederatzira, adibidez, vale? Objetua kolaiderra hemen egongo da izkina honetan, eta orduan asteroideak etortzen direnean talka egiterakoan objektu honekin guk badakigu ja eskibatu ditugula, vale? Ze eh, ez baditugu eskibatzen, desagertzen dira, suntxitu iten dira, hori baino lehenago. Beraz, orain ein behar dauna, e, bakarrik da, bueno, ba, imaginatu zekizunez, beste script bat hori kontrolatzeko. Orduan, sortuko dugu e, C Sharp script bat, izango dala <clears throat> asteroid controller, eta ez lehituko diogu, e, osa, boi, no, ez, ez dituzten, e, e a ber, asteroid controller bat jarri dit, baina asteroid controller e, barik e, counter. Vale? Asteroid counter eta esleituko diogu. Okay. Hor, por cierto, ikusten zuenean blokeatzen dela interfazea da hemen behian, izkinatxo honetan agertzen da ikonito bat, hor lan ruleta eta esan edu lanean da bilera. Vale? Hori askotan e, eh, eskripta grabatzerakoan eta bar. Vale? Hala, bai, eslaituta zegoen. oin daukagu arazo bat. Ikusten zuen, hemen behian, asteroid counter deitzen dela, baina barruan asteroid controller bat jartzen du, lehen izan dudan arazoan gatik. Eta hori e, ez da posible, horregatik ematen dit errore bat. Dena den, posible da, ona etortzea, e, asteroid counterrea etorri, eta deitu asteroid <clears throat> counter. Vale? Gordeko dugu, guentatuko gara hasieratik e, asteroid counter idazten baldin mozu, edo jartzen mozu, eh, ez da gara zuik. Vale? Eta ja bai e, utziko digu esleitzen. Vale? Orduan zer inbar dugu, ba, ba lehene ikusi dugun e, gauza bera. Bai, e, torriko gara e, ona, eta izango dugu, kaso honetan, bueno, playerrarekin geneukan e, ez? Kodea detektatzeko talka iten dugunean e, e, eh, talkain dugula, kasunetan, vale? pues berdina izango da, definituko funtzio bat, kasunetan izan daiteke privatua, private e, float e, eh, points, edo score, daituko diogu. Hau, bueno, notazio izaten da, nik eh, aldagai privatuei e, underscore jartzen diot, ja, sobraski konturatu zarete. Private, e, barkatu, public bat ingo dugu public float hau konfiguragarria izateko scores per asteroid adibidez ba mila nahi duzuna bai zenbat e, asteroid osea zenbat puntu lortuko ditugu asteroide bakoitza eskibatzen dugunean hasieran nahi baldin mozue eskore jarri dezakegu 0 dela 0.0f eta gero kasu honetan updateen ez dugu egin beharrez zerrez, deitxo kendu dezakegu, funtzioa. Eta mentxe, e, eh, talka bat egiten du nio, maak asteroideekin bakarrik izango dela, beste lan posible da, eta aurrerago ikusiko dugu e, nola, nola egin dezakegun hori, segurazki, baina, bueno, ba, ez dugu txekeatu behar zerrez eta e, beraz, bueno, inbarko duguna, ze, ze inbarko dugu, ba, eskorea, ez? Score, Ahí. Score plus berdin asteroide bat pasatu da. Orduan, scores per asteroide. Vale? Zuntxitu asteroidea pasatzen da lehen ikusten genuen juten ziela ezkerrea e, eh, amaitu gabe, ez? Jarraitzen zuten aurrea. E, bueno, pues ya, zuntxitu ditzakegu. Eta lehen bezala nahi bani mazue ikusteko, ba, jarri dezakezu debu.log komila puntuazioa gehi skor. Vale? Eta honekin, prinsipioz, pues, puntuazioa kontrolatuko dugu, besterik gabe. Uste zuen ez, hasieran arrankatzea kostatzen du, baina, baina gero gauzak nahiko errase egin daitezke. Play sakatzen baldin magu, eta konsola juten baldin bagara, ikusiko dugu, bai, puntuazioa bi mila, iru mila, pasatzen dien einean, lau mila, sei mila, oza, bos bueno, hemen e, eh, eh, arazutxo batean da ordenarekin, baina eh, kontatzen dira. Puntuazioa kontrolatuta daukagu, bizitzak kontrolatuta ditugu, iaia jokua amaitu, amaitu dugu. Egingo dugun gauza bakarra, urrengo bideoan, bi oinarrizko aplikazio aplikazioa sortzeko edo lortzeko, bi bideo bakarri geratzen dira. Batean, e, puntuazio hau log honetan jartzen duguna, pantailan jarriko dugu, ikusiko dugu nola egiten dien testuak eta horrelako gauzak, eta beste batean, ikusiko dugu nola konpilatzen dien aplikazioak, ja benetako aplikazio bat eh, izateko. Eta horrekin izango dugu, gure jokuaren bertsio simplea. Bai, inbarko duzuena izango da, ba, nivela definitu, eskuz, Eta horrekin, ba hori, esan bezala e, e, oinarrizko aplikazio izango dugu. Aurrerago ikusi izango ditugu beste hainbat bideo, ba, ba zenbait aspektu hobetzeko asteroide motaz berdina izateko, automatiko kisortzeko asteroideak, abiadura eta maila aldatzeko, eta bar. Vale? Baina, bueno, urrengo bideoan, interfaza, e, interfazarekin lan egingo dugu, puntuazio erakutsiko dugu nola. Nola jarri pantaian.